Anse En tois ansesin malista gnosta esti eros prosiontos to ion Joaquinsos Narcissos eita taleuka kai xantha kai quanea crina to rodon kai caryophlon ectuuton stefanoi kai stefanoomata pleketai eti kai eus moi poai prostithentai HOS AMARACON, AMARANTON, ADIANTON, PEEGANON, ORIGANON, LIBANOTIS, HUSOPOS, NARDOS, OOKINON, SFACOS, HEDUOSMOS. ENTOIS AGRIOIS ANTHESI MALISTA GNOSTA ESTI TOS PLENION, CHAMAIDRUS, CUANOS, CHAMAIMELON. εν ταῖς ποάης αγρίαῖς, ο κούτισος αψίνθιον οξαλής ακάλεθε. Ε τουλίπε κόσμος εστί τον ανθών, αλλά άνεου ως